takyatula ekyo gwoki muteekako ziyimba saasira wamugulidde ebyokusibwa ebyokusiibulukuka you don't you talk about symptoms mm. you don't discuss the real issues yeah why did the mulago people mm. say tebakisobola they wanted the case to be referred abroad to get money eh that is the issue that is the issue too era mujja kutandikira wenyini ku nsonga eyo doctors specialties. specialities mm. nabagamba nti abaana abo abava mu univesity mm. emyaka gyabwe etaano bavaayo nga tebalina speciality nemu this is why the general doctors mm. this is why the president gavument yali esazeo okuleeta abacuba mm. the cubans to teach these people eh, skills to specialize oli waki oli waki wakifrustrating nakwata abaana bali makumi asatu nebabawa hmm. bagende buyindi basome okuli muddwaliro lyokumukaaga olwokuba hmm. bali bumanyi nti eddwaliro teririeyo looza wagenda basatu ate webakumawo nebabagana okulaba puresident ajja babuulira enamba yaabe bajjamubuulira lwebagenda nayenga nga bakomawo babakugira okuba nti batuka ku puresident nkuwesemu yaabe muzeyitamale bino ebigambo byogero binjo abantu makumi asatu ne batwalako bataano ndeni nebyo basomayo olwokuba tebalina practi kose nabyo kakati ate balina kuddayo kusoma mayinza ekinyamba buli firidi ewange gyeri hmm. yes buli firidi ewange njiina hmm. so yakan easily access me n'abantu nti mugundi in a disorganized society you end up doing everything mm. they are buying a security what woman said young with the smoke butcher he came to me with his some alleging some good information mm. then we're finding a woman angami nze olite yazze mukunkubira nze ndiba security mm. i refer you to somebody if is not evaluated and found out that the information is useless mm. don't come back to me okay. sibolisente gyebampa kakati ekyo ekyagundi ekya okugatulula mm. abo abaana mm. ekikiri ekigenda kubeera kumansi because first of all find out bano basoma kyabe mulago bye batasoma because mulago is referalsbanabesbasomakbatasoma mm. to kikutegeeza ti promotion tiziku skills ti find a man who has just speciality in solot when he would be in mulago that is a question of investigating Why mm. is this man with that speciality in, instead of being at Mulago? Hmm. Eh, kati mm. kimuntu si kimubuuza ati what happened to Mulago? Nti hmm. baagamba hmm. amalwaliro ga private tutaddewo ebitanda ebikumi bisatu e Mulago buli bwa COVID alaga Mulago ne babatulaga babya Ruhanga eventually nti ati bijjudde. That for you, that's the problem. I've helped this country, mm. but I've not been rewarded. Not at all. maybe I will ask you for the Nobel Prize. But I have ah, very uh, good you, you, you, you don't discuss. You don't discuss the real issue. These people play around with you. Mm. Where do you expect specialized treatment? In the Soloti or Mulago? Mulago. Where do you expect, expect experienced doctors? Mulago. How come that Mulago rejected the, the, these children and, and a, a man in the Soloti did it? Mm. mwete muki investigating mm. obwongo abwe temuyina naye te my important story is mm. on thursday 8 a group of 32 people including two chinese citizens a kenyan a congolese and a rwandese we are in before the uh, uh, international criminal court mm. through zoom at a hotel in kampala mm. there were already their cases, and they, they grouped them into groups. Mm. On Monday, one group went back to be grilled. Yesterday, another group went there. Mm. Doctors and the two prominent politicians, very powerful Ugandans, today they are going back. Mm. On Wednesday, they are going back, and they, they finalize the initial stages, the initial stage mm. on Thursday. Okay. But after that bunch of 32, mm. the International Criminal Court is also investigating 150 Ugandans. Mm. They bakola deal nabo. The one, they will not go at this stage. Mm. They are considered as if they are on bail because of the uh, the uh, COVID pandemic. Mm. Then afterwards, at a later stage, they will go they will be summoned to appear before the court. Okay. My <coughs> is not mentioning their names, mm. not at all. Yeah. But what puzzles me, what intrigues me, is that the majority are doctors working in our hospitals. All that time, but my enemies say that I'm a drunkard mm. and a, madman, but I, I, I, I, I the situation, digital mm. the situation evaluation. Mm. If I mention I mention you in the hospital, people can desert the, our hospital. hospitals yeah. Mm. Two, if, does it help us, our image, to say that 32 Ugandans plus the 150 who are under investigations for alleged involvement in exporting organs, killing people and exporting their organs, mm. will it help no. our image? No. bwolaba maama wo akunamidde okolo n'abaana balaba mulabe ah. e, embeera olina kubanga ogitangira ogiwumbawumba mm, tolina kugisajjula busajjat nabagamba bano ku sande nti we should adapt the president is a position during covid mm. yagamba nti bwowulira ekisala batta otta ku bigere kakati naffe nze ndi ku mitigative measures mm. no newspaper or media can publish this. Take it easy. Mm. Me, I cannot mention their names, but I, I mention that it, this, this is a reality. Yeah. But what should we do? In my opinion, we should put up mitigative measures. Mm. Investigate how the two Chinese nationals, a Congolese, a Kenyan, found themselves in this trade in Uganda, not in Kenya, not in Rwanda. Mm. that's very important ekyokubiri we should improve theater the operating theaters mm. because thes uh, someone done abroad but walabaana ebweru balaba batera amalwaliro gaawe kakati mm. nga tuwulidde enswagiro twalibadde tutta ku bigera as the president said mitigative mm. measures mm a doctor shouldn't operate, shouldn't be in the operation theater alone. And we should install cameras. Yeah. And if you, you carried out an operation, a, a, an operation in the theater without the cameras on, you should answer. niko kama tuongereko na nurse wachi da bidonga muyamba ko tu na tu sokolooza mm nti neji die chimato ka cha petrol ya chao cha bana ba boda boda abanje it was deliberately done why was it done near Mulago? Yes. Accident na yojo yoga Me I'm a happy man. Why? We have what we call, uh, finally, mm. on mitigative measures, mm. all companies that are exporting labor should, be, should be stop immediately. A commission of inquiry be instituted to look into the ways. Don't talk about this case. I'm a senior journalist. Mm muzetamale kyogerako ekyo company zo zabera vetted sometime back enyinyi ne baziggala swagiro tufunye swagiro enswagiro mm. agenda amakampuni galeka okutwala amaana ekuwetu because it is alleged mm. that it two southern guns were taken to india subject to humiliating prostitution practices babe basanga n'abasajja kumi na bataano olunaku ne bali balikavalinga sente zaabwe ezabatwala ne linga to slaughter houses ne babatunda gundi okanizaabe but but but companies zitogera kone zitwara abana mu kibuga cya Warabu so si mu India tubolide their destinations used to be diverted from their origin wako kukisawe bakubuza hmm. destination hmm. kakati bo babajja bo bagambanga eno nga batuuka eyindi these allegations hmm. I was also told that 4,000 Ugandan girls mm. leave Uganda, leave Entebbe International Airport every every day. and they are targeting nabaga nti oyo omwana gwe bakutte abadde atta abantu izilinki tetuyizirayirizi nobwongo hmm. ba budurayiringa babutwala ate e gurupu gyebavunaana siyoyomwana oyoomwana ah, era was rush to the court walabyeko ekifaananyi kye nga police ekipublicizing wakirabyeko that case will never see itself again the allegations that if people have started disappearing mm. in prisoners in the police cells because a human being costs one million dollars. Boba Matunda million is a dollar. Mm. Yes, we should put up mitigative measures. There is no person who should be released without uh, uh, uh, the presence of the next in key. Next. Next of kin. Next of kin. Mm. When we are taking our children to school, the children must be registered. nti batuuse mm. nokubajanani abajeeyo nokwati mm. wano milioni dollars sente nyingi sente nyingi obumbi nga busatu nemitwalo nobukadde nga lukalukaaso wondering mm. if this is true what the drunkard is saying is true that there are sessions unc international communal sessions in uganda started on wednesday 8 mm. on monday yesterday they went there Today, as I was leaving my home, I was watching them on my machines, mm. preparing to go. Tomorrow there is another session. On Saturday there is another session. What's the purpose of our intelligence organizations? Mzee Tamari, mbanja tuve Na ku nsonga eyo nakusoteze netwogera ku nsonga y'omwana asa abakoze operation <laughs> ke kadde nedda muzee tamali ke kadde tujaguze ebyejja byaffe bikuze. let me tell you mm. let me tell you nabagamba mm. nti ekyuma kya kansa bakijja mu museum e romania kyali kya second world war nembagamba nti when the indian prime minister came mm. to visit uganda and kenya mm. the kenyans asked him for a, a modern cancer machine mm. which they did yeah. many ugandans are now going to kenya mwishiri hey. Eh. Eh, uganda tebulidwa expertise mm. there is a minister a former minister who was last to south africa yagenda okutuuka south africa nga dokita gwe balinda munna uganda nebanja bali nairobi ono bannaugandabebakolayo i have tulina omwana omwana waffe mm. yazaala omwana nga tatuuse nebamuteeka mu incubator incubeta eyo nemukola bubi amaaso hmm. naye bwebamutwala e nairobi babagamba dokita gwebasangayo akola mengo is an expert in east africa is a mengo best woman taina equipment ate tayinza bigula bagenda bajamugulira janka hmm. we have the expertise uganda ebadde ina standard zamaanyi nnyo mumanyinti abaana abasimu ey'omukaaga abasiniafu hmm. bagenda e south africa nga babbi ebikola byabagraduate bagenda basomese standard yao nibononye nnyo none hmm. we have been having the highest standard of education tanzanians are here the kenyans are here mugiwononye changes bamuteeka mbino bamuteeka mubino ebyokulya sente bamuteeka mbino that's why nababuuza gyo nembagamba hmm. nti mwekaba mbabuuza Kenyans have been coming here. Mm. Everybody has been coming here. Sudanese one, one, one, one, one because of the highest standard. Yeah. But it's in tulina standard yamanyi nnyo mu education. Mm. Yes. Mzee Tamali, obuzibu buvaawo kye kiganya okuba kye kireetesa nantabo mu byobulamu bwaffe eby'eggwanga. Ande nkubuulira ne nkugamba mm. nti the people can control the, the church globally. Mm. Why? The doctrines obudhecha chakiria tifaza awasiza hmm. abakesu basoko mwegobera kwa kama nyifaza tawasa okay kakati president Museveni ya mukulembeza ina ideas enunje zita kusema kuangali Tume, just this, this is on paper he may end up like Nkuruma Nkuruma is more popular outside Ghana Ghana than in, than in Ghana why mm. nze kyanyamba nnyo okola mu state house ono no i was humiliated to the bony marrow sirabanga bujozi bwe nasanga mu state house era sisubira nabusanga muliro kyakulumaki naye mm. nayigiramu ebintu bingi mm. how museveni's ideas are frustrated okay. president museveni yasanga abasomesa bafuna emitwalo eno omumwezi kati abamu bali ku milliyoni mm. abalabali ku mitwalo ataano naye yabuuza omukyala nti olina lisiti yabasomesa muggwanga mwonna permanent secretary nti teriiwo wy wenodde t billion kugikola ok how much are you losing in absence of, of the list, of the list. Mm. do you know nti abakulu bamasomero kibamuyi basomesa balina musomero kituufu kyoyogere nti osanga essomero nga lirina abantu makumi abiri naye ngaabasomesa bali kumi nga balala mpewo ghost bali mm. why don't you out lwaki amagye gamanyi gamanyi obungi mm. bwamagye agaliwo era nakyo pulezidenti yagenda okulaba nga koni koni abatwalaganya mm. nateekawo head counting nga amagye tegaliyo she moved in it was not because koni was powerful no nga baliwo tibaliyo hmm. eh, eh, kati bagisa bakolaki gisa akolaki ali ku kyalo wegombolola nakoma nekapikipiki kenentwenekapisito okolaki aberosi wadotire kitange bali aba hmm. mirundi nomusajja nga bamwita kayongo batawanya abasomesa mukulu esomero hmm. nti i cannot count the teachers the doctors mm. because it, it applies across the board nti ababikola bali mu finance bakikola kagenderere ghost teachers ghost doctors are maintained omanye kuba nti basobola okuweereza sente nebakuweereza emilliyoni kumi oba ataano oba kikumi mm. nebakikuweereza ku simu yo nebakugamba nti gwomanyi fe tuweeka ataano tugende nozibawo mm. nebaddeyo nebakutulesenga gogo bakwata bwoba mugezi nga ffe naawe akawunti ogijjawo nudo biri mu gavumenti eye uganda pulezidenti yagamba hmm. mukyala baali bamwita nanono permanent secretary wa heres maka my drugs government of uganda the woman is refused nine uno musiro abakubanga nze alina amagezi mumutwe hmm. bwendeeta omutwalo omwakingako kenda olukumi nendumba <laughs> nzeitambale oli kumpewo za ggwanga hmm. oyigiza bantu anti yagaana talina bwongo kubanga gavumenti yovu uganda kyenabagamba hmm. tinolaba omusajja nga asobeyeko abale basobeyeko amayinja nti olumba famasis ku ddagala lya gavumenti how did it find itself in the farmas that will be a big embarrassment to you but this drugs mm. and uh, how do you steal drugs from uh, government stores kitegeeza obunafuli government stores wanenobatelitukayo hey. nogenda ku majani nogamba abantu abasoma mm. nti batujjayo biliyoni satu kukyeddagala efu how has it expired oba fuku kubanga tulina mu international ugondi amawanga mm. amawanga agama naddala nga mulina construction enene ngaki baleeta eddagala ne you they can be paid the money to dump this drug how can you bring drugs that expire because it is the duty and the responsibility mm. of the, the, the district health officer to requisition for drugs nti omudokita weera akayo wekyotera amanye endwadde ziruma abekyotera they're not on the ground because to be to be in intelligence you have to be intelligent situation evaluation yeah. me i don't need to be told mm. but i evaluate it myself ndio mwana ni mwamkuba ni mkula mwamanyi but i know i want to accompany him why mm. bajja mu bajja mu platform wa kubeka government government si yamkuba okay yes mm. bajja mu gurabinga bamuteka ku tv bamutapa mzee wani bamutambe i cannot allow him to date the government the image of uganda mm. kakati ba ebyo byonna mu aba mafia we babazanyira you don't know how things are done. And nobody can explain to you how things are done. Nti yungudu kajina. Tuine chitu resurfacing in the construction. Mm. Resurfacing chirala. Construction mwini okubera mwobu timba, uh, hard core, na chi. Mm. Uh, Inala yusipana ya miaka haga. Yeah, resurfacing miaka kumi nevi. Mwini mwichita kola ngudu. Mzee Tamari. omwana yazadde omwana ono aprosha yakoleddwako omwana yaba nemusinia fi kitegeeza ki eggwanga eggwanga fkubani abaana tasobolamusinia fi kati abaana bazaalaetoya abaana bangi nnyo bafunnga zakulongoosa banaye ngaate amalwaliro gaggabaesanga nti lukwati ha age hmm. before you say senior three kirukwata hali yakundi mm. ava makachi bwana mm. baga nti richo nacho chibali ba professor ba psychology tibatu yambi noga nti omusajja mm. gwe batu take guard security guard akuma supermarket nti baamuvumye nakuba omuntu esasi you are trained gwoli mwavu omusajja omwe kenya yagamba tibana emuguza ebintu bibazeewo olwa covid naye nzi sifunye nze ndi gaadi ndaba abatwala awo nze sina kintu sina kintu kubanga not entitled sina sente naye ate nga yabikuuma kakati gwogamba otya mmwe ekibakola obubi hmm. nti omusajja oyo naddala amawulire galimba tebategeera conversation tebategeera ki hmm. nti yamugamba nti thats why your family will be like this and this yes you must stomach kuba hmm. gwoli gadi okuuma baki bagagga what about people escorting the money aba banka Mm. abakazi bonna bakola mu banka bwebabala sente bagaga no yes oyinza nokusanga abala sente za banka katalina kyagenda kulya kituufu mumast wait for the salary kakati mwe abaprofesa basycology balibadde bababuulira mm. nti omusajja ono don't depend on booked another newspapers which are misguided mm. what you do omusajja oyo abapsycology balitudde ne bakubuulira asula mu makaaki omwana ono uli ah, ah. omuserikale yali asasuddwa okimanyi nti abo abasajja tebabawa sente abo abakuumi bagadi zaabo hmm. emundu ezisinga obungi ezibankalu nga temuli masasimugamba akubeyo olimu mubanga <laughs> tibibamu bimundu bifu nasiwayiyusente abakuumi babase tebalina mundu kuba zigulibwa bugulibwa they have to be cleared by government kakati omusajja ono eyakuba omuntu esasi mukamwa hmm. did you investigate it nga tuva ku nsonga eno parliament yavudde nebirange esimba bakozi abasawo banyo 10 nomukaga hmm. kye kino kubanga kitwina kuma okomi ku masima abantu nateka omeje kubanda abasawo banyo bongere kubanda de what they should tell us ambabodi umusajja yasoko ku transpiring nge mitima yali musango safari ka dr bernard tumamusonga mu musoma hmm. there is a famous wound abalonga bali mu iran hmm. abakula bombi nebatuuka ekiseera nga ono yagala kola kino nainagabaf balina kubeera wamu mm. they went for separation ne bafa lwali mm. bakimanyi era waliwo wano dokita ewe yali lyantonde mm. dokita oyo bamuleetera omukazi agenda okuzaala kakati nga talina kalifoomu namusiba emigu namusala nga talina kalifoomu namugjamu omwana was hated by the medical association internationally instead of losing two lives he saved one kakati the issue wouldn't be why is it that those people omanyi nti esoloti eriyo equipment yamaanyi nnyo hmm. bano mu covid nga baagala okulya sente ababaka ba palamenti baagendayo ne basanga nga equipment eri esoloti yamaanyi nnyo teri walala bonna naye tekola baagitereka butirisi who is supervising eri eri idol etudde butuli eri idol hmm. waliwo wano mulago bwe baali bamutuwa bamuteekamu ekyuma ekyoza engoye the largest in east and central at that time mm. mukula bwe bamu obwaminisa bwa heresi yagamba mukiteeka ku commercial basis kuba baali balowooza okwoza amagundi yemulaga amaki business oriented mm. omusuubuzi ye buli kimu akirabirawo that machine ni mulago eyoza engoye mulago the nation abazungu batutunulira nga tebalina monument ze bakoze mu 70 years mm. ne batukolera ddamu yejinja ne batukolera ne mulago okay. hospital mm. at that time mulago was supposed to help but doctors abe makerere era oba ino kubera wo tano nga bavye makerere baita wo baita wisi mutano mutano bagende mm. okola chikubanga makerere was specifically for uh, uh, doctors mm. kakati eche chuma chikola chi chinza nokubanga chiri dysfunctional sichulilanga nakona eh, yes mm. tunulia kwa chemicals kwa chemicals ye factory kwa dagali liweweza kusilimu mu East Central and Southern Africa. Yeah. Every president who comes here, mzee amutwalayo mu quality chemicals. Mm. Have you ever seen uh, the committee on health visiting the quality chemicals? Era kati yinza okusanga. Mm. Nge yalese ekiteesi ekyebazaabo, one member from Musoroti alina amagezi. Okay. Yes. Mm. Yes. We were, so, yesus mm. wana abagezi webali mm. abagezi abayina amagezi mu mutwe webali but you must be praised because you have access to the mafia gang if you don't have hey. Eh, bakuba lukwago mujja muherefe nebamutwale nemusaidi lukwago nze mutya mubantu abagala museveni nti alukwago mm. i sat with him nemuga muganda lwaki ekintu kyabwe tokibasuulirawo kubanga lukwago bayagala basooka kumugamba mm. nga oli aleesa ekampuni omunene tyezimba amalwaliro gonna nenguudo namugambanammwe temuyina equipment buno obufere obubbi nebugendayo nebumugamba mm. ebirango byonna ebyamulako birina kuba byaffe mm. lukwago nagaana kakati lukwago bamugamba ti edola emitwalo nkaaga gavument wound stores yakuuma eddagala lya gavumenti yeya gavumenti yeetaga dola emitwalo nkaaga kakadde kwago bwabagamba nti basasule o oh! nebagamba mbu abadde awa kampuni enfu kampuni enfu nga sigini kyazize zino lukwago was arranged before the eh, eh, sid mm. ekireka mm. bamuja mu office which was contrary to rules Okay. A permanent secretary cannot be taken to side headquarters. Mm -hmm. Side eh, uh, detectives who come to your office. nenkubira kayihula essimu mm. nemugamba nti onupamanisekere olunaku lulamba bamusiibizaayo kayihula oda dakulo to release this man in the evening mm. guriring him lukwago bwe yava mu offiisi nakwata ku munyolo gwa mmotoka ye yasangako ebifuta nabuuza driver we ti wy motoka wajozeza nti ate nga nange gwedda bansibye wende lukwago wenti back to his office ekola ku sinizi kye sekiritale we nakubira abekirega what have you done to my boss are you sure you see your life that was the answer naye nokikola nze nokikolanzenebamukola batya nebamukola bat ndikuwaga omusajja muzetamu olunaku olwesande purezidenti wa tanzania sulu hasanatali mm. kukuwakanya ah, yavudde yazze wano e eh, eh, uganda nebera nga bakoze twatadde um, endagaano ku pipeline project egenda kubanga etambuza amafuta gafo kubanika va e, e, mu western region mu bitundu ebyehoyimu okuba kubanika tuka kutanga ku mwalo mu tanzania eranga nga contract yakoleddwa wakati wa tanzania uganda toto ne sinoke company ya china era nga mukumaliza twageza okulaba okutema atema nga company ya toto enako omugabo gwa bitundu nsanvu bibiri ku mafuta genda genda gatambula era nga uganda ngaffe bannayuganda tulinako bitundu 15 ku mafuta ago percentage era nga tulinaku uh, nga kampani eh, ya sinok erinaku 8 egenda okubanga egabanako wamtz egenda kubegabanako 5 mukulu tamare ensonga zino ensonga ene pipeline egenda kuba projectmalao yakusatu n'ekitundu obwa dollar hmm. hmm. and i have not come with my book which i wrote 15 years ago mm. the oil cars i wrote a book about oil mm. one People are excited about oil. Oil has three important factors. Yeah. One, mm. oil is an exhaustible resource. Gagwa. What do you mean? Is an exhaustible resource. Gagwao. Gagwao. And in many countries in Central Africa, Gandhi Reed had the oil which was stolen by Total. For what you to our day? Yeah. You go in to Central Africa. 72% shares. You go it? to Central Africa and read about oil. They had the oil there, they remained with nothing because of Total. You can't read. Mm. People would say that I'm a madman and a drunkard. But this drunkard has the time to read. That's very important. Mm. Oil is an exhaustible resource. Mm. Some countries have had oil, used the oil resources, and ended up with nothing because the oil is stolen. Mm. Nigeria, 40% of the Nigerian oil is stolen by the military. That's why Nigeria has remained poor, especially the northern part. Why do they have Bakola Kalam? The second point, mm. nobody can tell you actually how much oil you have. They can give you and exaggerating the figure. They can tell you, 1 .7 they can tell barrels, you that the technology we have mm. cannot be exploited this oil. Kakati wanu muina uluzi. Kwa lubati ya lubati luji leka wagulwe luji. Mm. Atino kamutaka. Okay. The, uh, nobody can tell you accurately. After the, the oil you have. Mm. These are estimates. They can excite you you borrow money, that's why I'm happy that most of this money is going to be born by these companies. These companies, And yep. it tells you that the oil is there, is more than they are telling you. Eh, eh, eh, eh yes, which means there is more oil mm. than you, you, they are telling you. Kino kirekawo muna Uganda nga nze yesu okuba nti nesu okuba nti nfuna ku mafuta. The third point mm. is that oil dwarfs other products. Once you get oil money, forget about agriculture, you forget about the importer which you get and money which you get after killing fishermen. All of the, the oil money dwarfs. Why? Nanti nkubulia sente zizi banyinji nyo. ngolo bakasako okasinga kakati nzigyeyo sente meka ku muzaalo which, which amount of money should i get ate bwomala ozijjayo era bantu bangi mm. bagendanga nebewola salaliron who are excited mm. bagendanga okulaba nga sente ate omusaala baddangayo nibagamba nti sente zimpe edirect ate banka tezibawaabira how much money do you have and it is 40 percent hmm. bwe mm. babakuwola sente bakulekerako 60 bagitemako kakati 60 of what mzeitamali ekyobusankubuliwansi wavu oiro you mark mm. on ivory tower projects fly over as what but this is an exhaustible resource by the time you wake up nga tokyabisobola in south korea mm. they are fly overs were made by shundai why because shundai had invested in car production. Mm -hmm. If oil resource, that's why Saudi Arabia is going to, to, to Israel. And they are seeing ndikati asingogula mafuta ka Saudi Arabia China. Mhm. Mm Bantu bagenze mu clean energy. Mhm. Yes, by the time you have come the problem is that the oil is threatened by alternatives. Okay. Clean energy. Energy. Mm. energy. So you end up embarking on ivory tower projects. Mm. Also, those Europeans, because they have been in this game for a long time, mm. they don't want refineries. The president has been insisting that refineries, we shall have a refinery. Tebachagala, mm. why? This is, they want a dual system, a dual college. Yeah. You send it there, crude, then they you bring find it. kakati batwaliramu byproducts zonna mukrudo nagenda eh, anti tebagala kukolaagala eh. biteekawo chad mm. refused neteekawo define is defunction the fridge mm. buba kimanyi nti the president has insisted that we must have a refinery here another important factor when people hear that were producing oil they expected fuel prices ate bikolebwa wano wekiri yes awo nyine but do you know that in Nigeria Nigerians drive to Cameroon ogula mafuta they are choose in Nigeria Nigerian oil mm. ense y'omusanvu oh, people go to Cameroon where, where fuel is uh, at a low cost mzee tamali tube twatanezedde okuba mu ngalo tugenda kunywa mafuta bwa kunusu lita ya mafuta tujubira ku lukumi how bitano musanvu tukiyita economies of scale mm. nti by investing so much kakati oyinza okusanga nga balo ya saudi arabia egula sente ntono because of their technology mm. and they have been in business for a long time for you all these huge investments the pipeline the what i don't know how far you've gone for, for pipeline okuva my fear is mm. the tanzania being what they are and they are public land mm. for them tojja kulaba bebasasula pipeline ya tanzania bajja gizimba at a very chip gundi price price mm. kakati mu uganda ogenda kulaba mu massive mm. land infection wegenda okuyita wegenda okuyita bangulawo muzetamale walotwalaba kawo ku nsonga abantu bagoba ntuku ttaka byobyokuyimaaa oiro buli walaba oiro buli lugudo welugenda okuyita kakati lero line mm. wena amugonje tukyengera aira okukwata this lero line lerwe ye kampuni yasooka okutuuka mu uganda erina ettaka lingi mm. lerwe saidi eno mitaana kakati yefuigwawe to get estandard gage lerwe it means you also have space mm. naye bazimbyemu gondi lero bazitwala muguma ne bazokya mm. kati bapima walala yours is going to be very expensive gundi there was an, an, an indian who came and met the president. My first time to see president quarreling with Mulwana, disagreeing with the late Mulwana, mm. here in land port, in Malaba. Musajja baali badidde emmotoka zaffe makumi asatu mm. ab'e Mombasa mm. nga baziwadde Southern Sudan. Ebikumi bisatu zatulema okkerya leero. Mm. This muyindi came up with an idea. Let us create an land board at Malaba. Ebintu byammwe nga mbibagirire ne mubisanga wa? waneeno namusanga e nairobi nanga nti ewamuniyinza okuddayo <laughs> bagamba baagala miliyoni za dolesi okunzikiriza okuteekawo enguzi omusajja yali nanyini kyapa hmm. ne bamulumba ekiro ne bakimugjako kati katumba amaaisoking about another gund do you know that uganda has five vessels sanka in lake victoria vessels ezogerako nnyo teziriimu era nga waliwo ne vesowogera nti omugulu tambulasonga ngena nezigobeera waliwo e- ekigire kiri kyombo kiri ewaffe wane luzira eh. mv pamba eh. saa abacyana balikuba nti bagikolako era eh. nga bagamba bakozesa yendola ziri satu n'ekitundu naye nga bagamba byatomeregana era nga ekimu kiri wansi mu mazziemmeri etomera ginewayo ati tomeke matters wasi mm. kuba tebalina magezi tezaaliko baprofessional captains zaliko bayiga emmere etomera ginewayo mu uganda mwokka mumuli emmere yatomera ginewayonebalimba <laughs> mbu yaliko kago kwaliko twakitanga egenda kukola tekuli nakamu there is a man kati mm. is a hmm. date went wrote to the president namugamba nti emmeeri nsobola okuziretrieving bexpart one mm. nebamugamba nti emmeeri namu emu eriko kituli raise the water nefloating mm. president nabawandikira ebaluwa efuulu an idiot in, in the Ministry of Works, mm. We have received His Excellency's letter directing us to allow you to retrieve these vessels. Mm. But you, we shall allow you on, on conditions. One, even if you retrieve those vessels at your cost, it does not make mean automatic possession. you mm. compete with others look what if an idiot <laughs> ndi umwana umulambo ko mwana uko gude munyanja nayo bunyambo gude umujana ne gulemera yo mm. oja kusasura <laughs> ere meri we are transferred from ministry of works to ministry of finance mm. bazilemesho kuzija yo the man wanted to leave the sunken vessels five of them inside the lake of victoria how can a meri noko isha mzee tamale munayuganda bina suubi kimafuta mu pulojekiti eno yateekeddwako omukono eya pipeline nze ngenda nembagamba hmm. nti omukazi omuwewaka hmm. bwategeera nti sente bwozifuna tazikwatako nibwokomawo nga bakuzimbya embaliya embaliya embadiya hmm. nga bazitutte tezimuluma no thats why fumye emidia irefuti the office bateka mu sente tezinuma kubanga nze baite basobola zimba kyamufetetegeinekyegankwatako ah, ulidde nti hmm. ate sensibo ugandan hmm. byabalibyabali e pureziden yawa directive nagamba mukenya hmm. yamufera mm. bukenya yagenda n'agamba mbu atadde ku small scale mu 7 cent bukenya to egende eh, egowa eh, eyindia eh, mm. agenda astadenge small scale industry namwani billionis bukenya nagenda ku ttakali nadisenda nakuŋŋanya abasajja museveni n'alambula namuga nti obwo bwogundi obwo obwo bufakitola obwo gwe nagula mm. nga bantu be babuleesi si bubwe tewali bwabu kenya kakati nga wano waliwo omusajja ava ku kyalo waffe mutani wa kapuupa mm. mutani wa kapuupa nga yayina omuyitalo omukyala nga bakolagana bonna mm. nga batwala amayembe gente nembozi naki mm. bagakolamu very expensive mapeesa museveni directed tebayo mayembe gagenda bweru tegagenda tegagenda wano jobaga nti ain o oh. bakutte emmotoka bbiri nga zikuloose nga ziraga e kenya there is a ban on exporting in o museveni yagamba tewali kasooli kuva wa no no no crop shalive uganda to get the value addition mm. kasooli ate abeera atya e kenya nga bamuyiyemu e chemicals kalibadde kawunga ekitegeeza era bigenda era kasooli agenda nga mmaze okulaba ebyo timuseveni omusajja aweereza omupiira kwemwaja golo talina basikowala am excited about oil nze ne babasoma budget sibibeeramu banda bakinanekyo ekiremesa okuba directive zazaawa tezitukiriza ky ekiremesa tayina kakati olowooza ekyankwanzi bagenda kwogeraki it doesn't have patriotic ugandans abatundu yeggwanga lyabwe ti why have we decided mm. our original plan wasukotu nairobi suru nairobi pipeline. Why have we decided to go through to Tanzania? Tanzania? Because of the politics of Kenya. Politics of Kenya buli kibiina buli election wabaye ekibiina. Mm. Their politics is not political. Chama cha mapinduzi iyo reforms itself. Ti chama cha mapinduzi mafuguli alwanyisa corruption. Mm. Kuba kitegede multi party. Mm. Multi party mm. 40% kakati ate wano. Why do I talk about these international criminal sessions? when Bobby Wine cannot talk about it, when Mugisha Mundo cannot talk about it, when basically medical doctor cannot talk about it. To buy knowledge, to buy knowledge. They are financed by these people. I'm doing more position work than in fact I'm unique. I'm unique. I'm doing more opposition work than the opposition leaders themselves. What you're saying, Ogama to go up by Gerako. Yes. Yes. What you're saying, Ogama to go up by Gerako. Yes. No, by now. At a two-year, at a two-year. what is this drunkard talking about the other day they went to the prison in abagamba <clears throat> the man is dating our image the man is dating our image nabaga nti oba oh, abakubye kanywa nga ali omuyinza genius his genius abakubye mundete mumpoganira if you harm him i will dig deeply and uproot to you hmm. ate hey egundi agenda atwonoona agenda bwe bagenda byonna byonna ebyokujja wano baali bagamba mbu ejambiya ejambiya ebabuuza ejambiya ekoze eki iyo ala eh. ubimu to harm people ne president yabimanya eh mubajije ko nibwo bo mwana wange nzine nsaba yinga poison bakanze ka ne ne bagale opposite before the cases nimba kuatanga bogera mm. and these people they have just realized that i have efficient machines bali se bamenye nti mugwanga mwezi okay somebody brought Israelis, I didn't know the origin why the Israelis were involved. Mm. Bad Jawan, about Israelis. Never goes on to jacket, a repairing wound. bakayalinga military intelligence to monitor me six months nebabakolya report yes the machines are here naye ziri ku satellite ya russia zikuba moscow ekuba moscow ye recipient na bilateral relationship ne putin has ever seen me chama ino okukubuuza yes mbaya wa putin kati nebibabula weewaawoaatugoaatize tumi euh, sina kyensuubiramu